В руках, в общем, мы сами себе праздником, таким замечательным, таким веселым и радостным. Но праздник наш, вот этот, он сегодняшний, он у нас неординарный такой. Мы сегодня хотим поздравить не себя, мы хотим поздравить участников художественной самодеятельности, которые на протяжении уже многих лет, то уже и 20 лет, то уже и 15, 18, ну всякое, помогает в нашем нелегком, нелегком труде. В любой момент, когда мы кого не попросили, все с удовольствием к нам идут, никто никогда не отказывает. Я думаю, что это люди те, которые неравнодушны к нашей профессии. И вот, девочки, пришло вот такое письмо мне, слушайте, пожалуйста. Оно касается и мне, и вам, и всем нам, и всей нашей работе. Уважаемая Людмила Ивановна, поздравляю вас и ваш коллектив с профессиональным праздником Днем работника культуры. На вас, творцов, энтузиастов, влюбленных в свое дело, профессионалов, незаменимых на своем селе, на своем месте держится культура в Колыванском районе. Выражаю, выражаю глубокую благодарность за ваш повседневный вклад в сохранение культурного наследия, развитие народного творчества, обогащение художественного достояния района. От души желаю вам здоровья, благополучия, счастья и успехов в вашем нелегком, но таком нужном труде депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Назымович Хамидулин. Казаковой Тамаре Владимировне за активное участие в художественной самодеятельности. Ваша активность обеспечивает новый качественный уровень нашей работы, что позволяет сохранить традиции на селе. Тамара кого сердце глубоко, стоит терем высокий. И если верить в предание, то называют тот терем ДК Гармония. И ходит людская молва, мол, творятся в том тереме чудеса. Хозяйка того терема Людмила, мудрая женщина – не любит завистливых и ленивых. А в том тереме зна знаний, занятий разной сложности, которыми занимаются люди, находясь на разной должности. А вот Леонид, его голос и голос баяна его давно знаменит, рукасты во всем, и во всем удалисты. Затейницу этих все ладно, все складно, все нужно, участвуют все безотказно и дружно. Еще в тот терем приходят друзья всех возрастов, без друзей там нельзя. Учкуются те в коллективы, на сцене словно поп-дивы. Показать здешние затеи всему белу свету. Соседствуют тени, хранители слова. На любой вопрос всегда ответить готовы. А вот бывает терем дама прибывает, которая финансы подбивает. Веселым бывает тот терем в субботу, Тот-то диджея работа. Сияет всегда здесь покрытие пола, То заслуга технического персонала. На страже порядка в том тереме служит отважный охранник, другой нам не нужен. Здравствуйте, дорогие друзья! Прощайте! Я же только что -то... Ассистент! Где ассистент? почему я ничего не знаю? Так у меня вчера только начали, вчера в 5 утра после двух бутылок шампанского. Не может быть. Ну как не может быть? Минуточку. Простите, в 2 часа утра после пяти бутылок шампанского. Черт. Ну ладно, раз вы в штате, то э, будьте добры работать. А, что это такое? Как что? Сценарий. А почему здесь написано э, «прощайте» сразу после слова «здравствуйте»? Здесь в другой строчке написано «прощайте скука и уныние». Так и надо писать. И вообще, вам разве не объяснили? что ассистент – это тот же самый секретарь. Вы должны быть в курсе всех дел. Я... картинка. Решает снять кого-то в программе. Регину Дубовинскую, Клару Новикову или ограничиться своей женой. Так, вычеркиваем. Дальше. Алла Пугачева прислала телеграмму. Она приехать не сможет, так как отмечает свой день рождения. Киркоров тоже шлет привет и извинения. А, Леон, а Леонтьев послал. Тоже телеграмму. Нет, просто послал. Нас. Извините. Немножко бы посовременнее приодеться бы вам. Понятно. Вечно всегда в стороне. А бедра, бедра. Можно работать. Вот погоди, крошка. Скоро мы поедем на гастроли в США. О, кайф! В Германию. О, кайф! Во Францию. О, кайф! А ты еще какие прогресс. И что такое сексовка? Слышать ничего не хочу. Э, не выйду на сцену, пока не найдете костюм. Ассистент, это не секретарь, но почти что. Жена, понятно? Извините, уважаемые телезрители, я теперь сама обязана э, объявить наш номер. Песня «Колокольчик». Помните, а что я, что я натворила, Полюбила с этих лет, а что я натворила, Полюбила с этих лет, и лет. кола, колокольчик, колокольчики ворчай, Коля, не Николаша, я приду, а ты встречай. нас замечательные артисты и поют чудесные песни, не правда ли? Да. Если тебе нравится. Кстати, и пиджачок ваш пошелся. Ой. Куда? Куда? В таком случае, где заначка? Она в потайном кармане была. Ну, ну я же не знала. Я тоже ничего не знаю. Что же мне теперь делать? кричать и смехом, свистом. Можно топать ногами. И погромче. <laughs> Ладно, ваше время вышло. Ладно, мы еще посмотрим. Иди давай, иди, иди. Спасибо, друзья, за помощь, за дружные аплодисменты. видите сейчас исполнителей зажигательной песни. Ну,